Dyma ni ar ffin dechrau mis sanctaidd Ramadan eto. Mae Ramadan yn gyfle i atgoffa a'i hunan am y gwerthoedd pwysig ar ydym yn ei rannu, sef trigaredd, aberth ac empathi i eraill. Rydym yn dechrau Ramadan eleni gyda mwy o obaith. Gobaith am ddyfodol y tu hwnt i'r argyfwng iechyd y dwy flynedd diwethaf Diolch yn fawr i gymuned Fyslymiaid Cymru am gefnogi eich gilydd a gwneud eich rhan i ddiogelu Cymru. A diolch i chi hefyd am agor eich calonau a'ch catrefi i bobl Ukraine sy'n ceisio lloches yng Nghymru. Rydych yn dangos ein bod yn genedl o noddfa. Diolch. Wrth i fwyslemiaid Cymru ddechrau ymbrydio a dallu a'i ffydd, rydyn ni cael fy ysbrydoli gan straeon bobl sy'n cefnogi a'i gilydd a rannu gyda phobl llai ffoddus. Rydym wir yn gwerthfarogi a'ch haelioen a'ch aberth. Ac wrth gwrs, rydyn ni edrych ymlaen at cael ymuno gyda chi ar ddiwedd Ramadan i ddallu id ail ffytir. Ramadan Mubarak i bawb.